Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Как сказать, как спросить на английском в магазине? Покажите мне эту вещь. Я возьму ее. Итак, ответ – на вопрос «Покажите мне эту вещь». Please show me this thing. Please show me this thing. Не путайте thank благодарить. To thank благодарить. Thank вещь. Вещь. Я возьму ее. I will take it. I will take it. Или сокращенно. I'll take it. Дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю всем вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So Пока. Bye.